دوستوں اس سب میں جو میرے سامنے ہیں وہ بھی نظم کی سوار ہیں اور لوگ ان کے دوست انہیں شاعر جمال کہتے ہیں ان کا تعارف اور پھر میں بنا رہا ہوں ان سے بھی قیل و قال کرتے ہیں ان سے بھی قیل و کال کرتے ہیں وجد میں جو دھمال کرتے ہیں وجد میں جو دھمال کرتے ہیں پہلے ایک نظم یہ سناتے ہیں پھر غزل کا کمال کرتے ہیں جناب الطاف بخاری صاحب آپ کی سازی میں بہت شکریہ میں نے تو داخلہ کام بڑے شوہر موجود ہیں لیکن ماحول کچھ ایسا ہے کہ نرم نرم میں نے لکھی تھی کہ

تیار جی۔ کھڑ رہے ہیں آپ کو میری خاموشیوں کو جو شکست فن سمجھتا ہے میری خاموشیوں کو جو شکست فن سمجھتا ہے غلط فہمی اسے یہ خود گمانی تھگ مبارک ہے کلم خاموش ہے میرا تو اس پہ یہ تحجر کیوں قلم خاموش ہے میرا تو اس پہ یہ تحیر کیوں کہ یہ افسانہ ایک ٹھہرا سا مندر ابھی قلم خاموش ہے میرا تو اس پہ یہ تحیر کیوں کہ یہ افسانہ ہستی کا ایک ٹھہرا سا مندر ہے ابھی صفحات باقی ہیں جسے تم جیت کہتے ہو یا میری ہار کہتے ہو یہ سب نظروں کا دکھا ہے کہ پر آشوب جنگل میں جنوں کا کارواں بھٹکا نہیں ہے بس کسی پر سود لمحے کی گلی چھاؤں میں تازہ دم ہونے کی خاطر دو گڑی کو آن ٹھہرا ہے اچھا اچھا۔ اچھا۔ سفر ہر طور جاری ہے اور فقیرانہ صدائیں کب تھگے بازار کی آوارہ سے دبتی فقیرانہ صدایں کب سگے بازار کی آوارہ گرواہٹ سے دبتی ہیں ہمیں ہر حال چلنا ہے اور بہت اچھی طرح معلوم تھا ہم کو کہ ان گاموں میں ہر جانب فقط کانٹے ہی ہوتے ہیں بہت اچھی طرح معلوم تھا ہم کو کہ ان گاموں میں ہر جانب فقط کانٹے ہی ہوتے ہیں مگر یہ راہ گزارے عشق کے راہی تو خود پھولوں کے کو ٹھکرا کے بنو کے خار چلتے ہیں اچھا، یہ خود خود کو جلا کے موسم گل میں گلستہ کے مکینوں کو نئے انداز میں جشن چراغاں کا ہنر تقسیم کرتے ہیں اور یہ خود راہوں میں لٹتے ہیں شکایت بھی نہیں کرتے مجھے اپنے حریفوں کو یہی پیغام دینا ہے مجھے اپنے حریفوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ جیسے کربلا کے ختم ہونے پر نیا کارواں ترتیب پاتا ہے مجھے اپنے حریفوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ جیسے کربلا کے ختم ہونے پر نیا کارواں ترتیب پاتا ہے تو سامن اور سناٹے کے بیچوں بیچ آٹپ کا ہے حفظ کا جو مختصر موسم تو اور سناٹے کے بیچوں بیچ آٹپ کا ہے حفظ کا جو مختصر موسم اسی شام غریباں کے کفل خیز لمحوں میں تم اپنا عارضی جشن فتح ترتیب دے ڈالو تو اور سناٹے کے بیچوں بیچ شکریہ ساون اور سناٹے کے بیچوں بیچ آ ٹپکا ہے حبس کا جو مختصر موسم اسی شام غریباں کے تفن خیب لمحوں میں تم اپنا عارضی جشن فتح ترتیب دے ڈالو کہ میں اس مختصر وقفے میں پھر لوہ و قلم کو ایک نئی تحریر کا عنوان دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جانا شاعری پیش کر دوں عشق جب تک جان و دل کا رہنما ہوتا نہیں عشق جب تک جان و دل کا رہنما ہوتا نہیں آدمی انسانیت سے آشنا ہوتا اور جان و دل رکھ کے ہتھیلی پہ وہاں جاتا تو ہوں جان و دل رکھ کے ہتھیلی پہ وہاں جاتا تو ہوں حادثہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا نہیں بہت شکریہ اور وہ خدا محبوب جس کو دل رکھ کے ہتھیلی پہ وہاں جاتا تو ہوں حادثہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا نہیں اور خدا خدا محبوب محبوب جس کو بس ہو مفتی صاحب خدا محبوب جس کو بس خدا محبوب ہو کوئی بھی محبوب اس کا پھر خدا ہوتا نہیں اور یہ شعر ذرا اپنے وطن کے پس منظر میں کہ بزم مقتل ہے سجی جلاد بھی پرجوش ہے بزم مقتل ہے سجی جلاد بھی پرجوش ہے کس کی باری آئے گی یہ فیصلہ ہوتا نہیں اور عشق بھی سرشار ہے آتش بھی ہے شولا فشاں عشق بھی سرشار ہے آتش بھی ہے شعلہ فشاں دیکھیے ہوتا ہے اب کہ موجودہ ہوتا نہیں اور ہم محبت کے ہیں قائل پر غلامی کے نہیں اچھا اچھا ہم محبت کے ہیں قائل پر غلامی کے نہیں پھل جھکاتے ہیں مگر تھجبہ روا ہوتا نہیں شکریہ اور سوچ لو راہ جنوب پر ہم رکابی کے لیے کہ اس سفر میں واپسی کا راستہ ہوتا نہیں اور یہ یہ مصرع تھا جناب عبدالفار مفتی صاحب کا کہ ٹھوکرے کھانے سے پہلے تجربہ ہوتا نہیں جس پہ یہ میں نے لکھا تھا اور جو میں نے گرہ لگائی تھی دونوں کہ آئینے سے کیا سنو گے کرچیوں کی داستان آئینے سے کیا سنو گے کرچیوں کی داستان ٹھوکرے کھانے سے پہلے تجربہ ہوتا نہیں اور میں کسے آواز دوں سہرائے دشت ذات میں میں کسے آواز ہوں سہرائے دشت ذات میں لوٹ آتی ہے صدا کے ہم نوا ہوتا نہیں لوٹ آتی ہے صدا کے ہم نوا ہوتا نہیں اور ایک شیر کہ رات کی تاریکیاں یوں ہی ابس بدنام ہیں رات کی تاریکیاں یوں ہی ابس بدنام ہیں جرم دن کی روشنی میں کون سا ہوتا نہیں اور زہر سے تریاک نکلے تیرگی سے روشنی درد کوئی بھی جہاں میں لات دوا ہوتا نہیں اور ہے کہ اہل دل الطاف تجھ کو کس طرح پہچانتے اہل دل الطاف تجھ کو کس طرح پہچانتے گر جہاں میں شاعری کا سلسلہ ہوتا اچھا، اچھا۔